uczelnia Głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan Gdy już nie będę sam Bo wiecie, wiecie, wiecie, wiecie No głowie mam, końcu pięć gram Odlecieć sam w krainę zapomnienia W myśli mam, kiedy skończy się ten stan Gdy już nie będę sam Bo wiecie, biały węgorz